nuevo directo. Hoy estoy eh, por, mi casa en las canchas donde estoy viendo una partida de ajedrez. Regularmente las partidas de ajedrez cuando iba en la secundaria las hacía, las organizaba el maestro de educación. Yo una vez participé, pero si volviera a jugar como ya tiene mucho tiempo, que ya no juego. No sé cómo. Me iría si volviera a jugar. Más o menos tengo la idea de cómo se mueven las ajedrez. Vamos a ver la grabación. podemos ver el Señor. El Señor está o está jugando una partida de ajedrez con el muchacho. Este video va a estar en privado. En privado. A mí me gustaría jugar ajedrez. Dicen las piezas de, que están atrás de los peones, son importantes, pero lo más importante es la reina. Es la reina. Una vez que te come a la reina, el oponente o tú ya tienes el 30% del juego ganado. Este video lo tenía pensado grabar en mi segundo canal de YouTube. Pero como no tengo los suficientes suscriptores para hacerlo en ese momento, puedes sacar dos peones, pero avanzas un cuadro. En cambio, si sacas uno, avanzas dos. El caballo se mueve en el, el alfil en diagonal. La torre, todo derecho. La reina y el rey se mueven a todos lados. El rey un cuadro y la reina muchos cuadros. Una vez cuando iba en la secundaria, participé en un torneo con unos niños de primaria en el taller de artes plásticas. Por eso digo que si volviera a jugar, tal vez perdería. Porque como ya tengo un buen tiempo, que ya no juego ajedrez, Como podrán ver, la partida del ajedrez continuó. También hubo un tiempo en que cuando en la secundaria El maestro de educación física organizaba un torneo de fútbol entre los maestros y los alumnos. Nunca participé en ese torneo, pero el Camodic, pero el, donde sí participé fue en, fue en el ajedrez. Desafortunadamente perdí. Se suponía que sí. Otro que recuerdo en el ajedrez es que si te comía todas las piezas, todas las piezas y nada te quedabas con el rey, a la cuenta de 10 pasos el juego terminaba en empate. Bueno, es lo que recuerdo. Quién sabe si hoy en la actualidad siga siendo igual. este video está en privado. Hasta pronto y nos vemos en el próximo